La Dama Tapada. En la ciudad de Guayaquil, ubicada en la región costa del Ecuador, aproximadamente por los años 1820 a 1920, cuenta la popular leyenda que una bellísima dama vestida de negro se aparecía a los hombres ebrios o mujeriegos que regresaban a su casa pasada la medianoche la misteriosa mujer lucía una figura esbelta con cautivadoras formas. Un velo oscuro y traslúcido cubría su faz. Sin embargo, la sedosa tela dejaba percibir una gran belleza y juventud en Elia. Caminaba de forma seductora y elegante, rodeada de una dulce fragancia a nardos y violetas que dejaba a su paso. Su presencia era muy llamativa, tentando a muchos hombres a seguirla y algunos quedaban tan embelesados que ni siquiera tenían conciencia de hacia dónde se dirigían, mientras ellos la pretendían galantemente. Por su parte, la atractiva señora parecía invitarlos a que la acompañaran, volteándose a mirar casualmente y sonriéndoles pero sin dejarse alcanzar en su andar. Se dice que solo aquellos que caían en su encanto podían verla, pues otros que se cruzaban frente a ella no notaban su presencia. Una vez que llegaban a algún callejón apartado o a la entrada del cementerio general, la dama se detenía de golpe. Se descubría el rostro y, al voltearse, decía, ya me ve usted como soy. Ahora, si quiere seguirme, sígame. Mientras continuaba adentrándose, su rostro se descomponía instantáneamente hasta ser una calavera de la que emanaban olores nauseabundos y poco a poco iba desvaneciéndose en la oscuridad. Al ver esto, los hombres que la seguían, si no morían del susto, se quedaban inmóviles, temblorosos o perdían el juicio. Muy pocos sobrevivían a tal horror, y quienes lo lograban se los llamaba tunantes, los cuales, a pesar de su hazaña, quedaban sin ganas de volver a salir por la noche por mucho tiempo. Muchos cuentan que es el espectro de una mujer dedicada a la prostitución, quien trágicamente fue asesinada por uno de sus clientes, quedando condenada a vagar por las noches para castigar a borrachos y mujeriegos en busca de venganza. si te gustó la leyenda o te fue de utilidad, dale un like y déjame tus comentarios. En la casilla de información hay actividades y contenido adicional, como el PDF escrito de la leyenda con sus partes. También hay preguntas de comprensión en quizzes, una actividad de sinónimos y antónimos en quizzes, un resumen corto de la leyenda en PDF por si tienes que pasarlo a mano como tarea, y el guión para la dramatización de la misma, hecho para 3 a 4 personajes. Y si deseas recibir más de mi material educativo, suscríbete. Gracias.